ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቱብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆና ጤናማ አንድ ከሰራችሁት ደጋግማችሁ የምትሰሩት በጥቅል ጎመን ቆንጆ የፍርፍር አሰራር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ለፍርፍሩ ሁለት ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ልጬና በቁመቱ ከትፌ አዘጋጀዋለሁ። በድስት ውስጥ በቂ ነው ያልኩትን ዘይት አድርጌ ዘይቱን አሙቄዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት አስገባና ከዘይቱ ጋር ብር አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱ ቆንጆ ነው ተቁላልቶልኛል። በርበሬ ያስገባለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ላስገብቼ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አራት ቲማቲም አነስ አነስ አድርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። ቲማቲሙን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ቲማቲሙን ፈጭተንም ቢሆን ማስገባት እንችላለን። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የላይኳ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አሰራሬን ቪዲዮ አይታችሁ ከወደዳችሁት share በማድረግ ለሌሎችም አካፍሉት። አመሰግናለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ነው፣ እየተቁላላ ነው። ጨው አስገባለሁ። ቆሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቁላልቷል። ሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ለፍርፍሩ አነስ ያለ ጥቅል ጎመን ነው የምጠቀመው። ተለቅ ተለቅ አድርጌ ከትፌና አጥቤ አዘጋጅቸዋለሁ። ጥቅል ጎመኑን አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናለሁ። የ like ዋ ምልክት በመጫን ማበረታታቱን አትርሱት። አሰራሬን ቪዲዮ ይናታችሁ ከወደዳችሁት share በማድረግ ለሌሎችም አካፍሉት። አመሰግናለሁ። ቁሊቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ የመከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ትንሽ ውሃ ከልሳለሁ። የውሃውን መጠን እንደምትሰሩት የፍርፍር ብዛት ከፍ ወይም ዝቅ አድርጋችሁ አስገቡት። ሁለት እንጀራ ጠቅልዬና ቆራርጭ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። እንጀራውን ካስገባችሁ በኋላ የእንጀራው ጥቅልል እንዳለ እንዲቆይ ከፈለጋችሁ ጠጋ ጠጋ ወይም ደግሞ ገፋ ገፋ በማድረግ ፈርፍሩት። በጣም ቆንጆ እና ልዩ የሆነ የፍርፍር አሰራር ነው። አሰራሪን ከወደዳችሁት like፣ comment እና share አድርጉት። ስለተከታተላችሁኝም ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሆኑ።